ярья. За Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. Дөвшөөгийн подкаст бачаргалахтайгаа уулзаагүй нэлийн удаад одоо уулзаж байна тий. 2 жил болох гэж байна. 2 жил болж байна. За энэ унах гэж биш. За би энийг янзлаад өгье. Одоо тий. Тэгээд харин 2 жилийн хугацаанд бас чамгүй үйл явдал таны амьдралд ч тохиолдсон байх бас Монгол нийгэмд бас нэлээд их үйл явдлууд боллоо тий. Тансаг тансаг юм боллоо шүү дээ. Нийтдээ юм нэлтэй. <laughs> Харин тэгээ тэр болгонд яг хуу нөө тантай подкаст хийж амжихгүй явсаар зүгээр яг хуу тухайн тухайн болсон үйл явдлуудыг хоёул бол утсаар яриа л тий. Өөрсдийнхөө үзэл бодлоо солилцоол ингээ явж исэн. Тэгэхээр хамгийн одоо ойрын одоо болсон үйл явдал хэм бол олимп боллоо тий хамгийн том нь л том үйл явдал одоо бүх энэ одоо хоёулангийн уулзал даагүй байх үеэс эхлээд харин тий том үйл явдал бол олимп боллоо энэ олимп дээр та одоо өөрийнхөө бас имзгэлсэн гэж хэлвэл одоо бас таарж гин үгүй үгүй мэдэхгүй байна өөрийнхөө үзэл бодлыг нэг энэ дээр хуваалцаач тий зарим хүмүүст ингээ олимпийн талаар хуваалцаач гэхээр яг хөтэй тэтэн медаль авсан ингээ сэтгэгдлээр хэлээд а та бол нэг арай өөр төрлийн юм яриад байгаа тэрийг нэг хуваалцаач Тэр юу гэхэлэр нөгөө сая ч олимп болол юу болсныг бүгдээрээ л мэдсэн шүү дээ. Бүгд харлаа тий. Тэгээ яг би нөгөө олимпорч би бас л хүлээж хүлээж байгаа л дэлхийч тэр чигтээ бас л олимпо хойшлуулын урагшлуулыг л бөө юм болж уулж л нэг юм боллоо. Яг нөгөө харахта энэ удаагийн олимп Монголын түүхэнд айгүй тийм сонин чухал үйл явдалтай олимп болоо. Тэгээ би тэрүүгээр дайлимдуулаад айгүй тийм зүгээр миний өөрийн хувийн бодол арай нэг жоох өөр бодол над төрсэн байхгүй юу. Энийг миний ярих гэд хуваалцъя гэж бодсон зүйл маань юу вэ гэхээр энийг бас монголчууд нэг давхар бодож үзээсэй гэсэн надад юм санаа төрсөн. Олимп бол олимп. Анх удаа харин анх удаа гадны хүн манай эх орны нэрийн өмнөөс тийм ээ олимпиад оролцоод медаль авчирж байгаа шүү дээ. Тэр нь хамгийн одоо хайлайт байсан. Хайлайт байгаа зогсохгүй тэрэн дээр монголчууд бас нэг шинээр өөр юмыг жоохон харж эхэлсэн болов гэж бодсон боловч бас тгээгүй юм шиг байна. Тэгвэл тодорхой хэмжээнд бол бас хүмүүс бас харсан. Зөв. А яг уу маас бол харж чадаагүй. Тийм тийм байна уу. Тэгсэн бах уу зүгээр яг нөгөө дөрвөгч гэдэг нэг юм нөгөө би нөгөө ярих гээд байгаа нь би нөгөө байнгал ярьдаг дөрвөгчөл ярих гээд байгаа шүү зайлвал нөгөө дөрвөгч гэж юу юм яагаад ийм энэ хүн яаж яваад ирсэн гэдгийг хараад жоохон ойлгосон баг. А би болохоор тэрэн дээрээс нь дахиад бүр жоохон гүнзгий юм хуваалцаж ярилцъя гэж би бодсон байхгүй. За. Тийм. Яг уу монголчууд маань э, цөмөрөө л ихэнх нь уншсан юм уу хүмүүс сайн мэдэхгүй байна. Би бол бүр Бацаан багтаа л уншиж исэн нөгөөнийг Илиад Одиссей гэдэг өрнийн хамгийн том утга зохиолын хамгийн том шедевр том бүтээл биш үү? Ганц том манахаар бол одоо нууц товчоо гэж хэлчихэ л да. Тэгэд тэрийг Бацаан багтаа л уншиж исэн тэрнээс хойш уншаагүй хэдэн жил болсон юм мэдэхгүй. Тэгэл нөгөө бид нар э, тэгэж саяны энэ Олимпор би ингээ харж байхдаа нөгөө монголчуудын яаж аяглж байна, монголчууд яаж юмд хандж байна. Нөгөө мөнгөн медалаа авчирсан нөгөө нэг Иран залууга юу гэж харж байна, юу гэж хэлж байна. Хошинч нэг хэлж байна, мууч нэг хэлж байна, саанч нэг хэлж байна. Би нэг иймэрхүү юмыг хараа зүгээр нөгөө манайхны өөрсдийн нийтийн нийгмийн сэтгэлгээ маань аюу тийм үнэхээр бас арай л жоохон за буруугаасаа гадна бас жоохон дахиад жоохон юм үзэл да хараал да хэдүүлээ юм уншил да гэсэн ийм нэг юм ярмаар санагдсан байхгүй юу. Тэ харин тантай уулзаад өнгөрсөн 2 жилийнхаа юм ярьж байхдаа бас тэр тухай жоохон ярилцсан билүү гэж бодоод би чинь түрүү жилийн түрүү жилийн хавраас хойш чинь 100 болтол нөгөө гуйлан гэдэг улсад чинь гадаадд гадаадд гацсан Монгол болсон шүү дээ. Тэр үедээ чинь л нөгөө хүний газар утгалаар үр хөвгдээс хол байхлаар чи айгүй хэцүү юм бил. Би чи нөө юм тодорхойгүй нөхцөлд тийм удаан байхлаар чи хүүхдээ санаад тэгээд ингээд нөгөө унаа уншгүй болчдөг нэг очиж чадахгүй нэг их хөрөнгөө хүн болчихж байгаа юм чинь тэнцээ чинь мань мэтийг тоох юм байх үү тэгэл нөгөө гадаадд би бол яг хуу нэг хилтэй устай юм тэнчэнэ тэгээ өөрийгөө арга цагаад нэг юм байгаад болгоод байгаа юм. Тийм. Тэгэхээр чи тэнчээ чи нөгөө гудамж нь тонсон тийм ээ. Байр орцонглоор явсан, ажилгүй болсон, хүн амтан дээрлгүүлсэн, хоолундгүй болсон, шүдэн болсон зөндөө байсан ш Монголчууд. Тэгээ бөөндөө нөгөө элчингийнхаа гадаа очиад дараа нь гадаад тэргийн яамных нь гадаа очиж чагсаал цуглаан хийгээд би тэр мэрийг нь зохион байгуулад сүүлдээ хийл аманд ороод элчин дээрээ очиж элчингээ очиж наа чин хил ам хийгээ. Тэгээ тэрэн дээрээ чин би чин тэнцэн өөрөө ороогдоод оо кино шиг юм болсон юм чин. Оо. Тэгээ ингэж явж байхдаа нөгөө хүний газар яг хүн яаж явж байна тийм ээ. Цай явна уу, муу явна уу? Тэгж явахдаа эх орноо яаж боддtiin бол аа үнэхээр миний эх орн тэнд байгаа миний өөр хүүхэд гэр бүл юм уу тийм ээ ах дүү ураг хамаатан садан ийм юмнуудаа бодхоосоо гадна ийм байдлыг яг ийм тухайн хүний ийм тулгарч байгаа нөхцөл байдал тэр хүний дотор болж байгаа ийм юмцуудыг монголчууд хэр боддtiin болоо гэдэг би бодсон байхгүй тухайн үед тий нөгөө нэг иран залуу маань тийм ээ дотроо хүн л юм чи юу удаж байгаа болоо гэдэг монголчууд жоохон бодсон болоо гэж би жоохон эмзэглэж бодсон байхгүй. Тэгж бодохгүй байх шиг байна. Тэгэхээр надад аягүй жоохон эмгэнэлтэй санагдсан. Тэр хүний дотор юу бодож байгаа бол ямар тэмцэл явж байгаа бол ямар уйлан хашгиран явагдаж идэг бол ямар өсөл мөрөөдөл байдаг бол эсвэл ямар зайл байгаа бол ямар муу санаа байгаа бол эсвэл үнэхээр ямар гоё тийм нинжин сайхан сэтгэл хүүхэд чигдэрч залуу юм байл нь шүү дээ. байгаа бол гэдгийг монгол хүмүүс ботсон болоо гэж би өөрөөсөө асуумаар байсан байхгүй. Тэгээ би өөрөөсөө асуусан. За. Ачаарлаа чи би нөгөө нэг яг тэр мөнгөн медаль авчлаа гэхлээр л фэйсбુક дээр нөгөө солиороо нөгөө бичлэг хийгээл би баян хонгорынх монгорынх нөгөө баяа огрын бүхүүд медаль зэдалавлаа гээл тэр чин тэгэл тэрүүгээр баахан солиорч гүлээ. Тэгэл нөгөө моллай гэдэг хүний чинь өстой манай нутгийнхан одоо өстой манай нутгийнх наа чин тэр дүүргийнх шүү манай эрдэнтийнх үгүй манай усынх мусынх гал монголчууд ч бөөнд гисэн шүү мэдээж авахтай хошин хөгжилтэй бас нэг гоёлтын бодол байгаа ш наа түүний чинь манай аймгийнхан аван маавн энэ төр гээл тэгэл ингэж яхад яг тэрэн дотор нарийн бодол нь тэр байхгүй юу? Тэр хүний үндсэн хүн дотор юу болж байгаа бол гэдэг бодлыг монголчууд маань хэр бодож байгаа бол гэдэг. Тэгэхээр энэ маань илүү сэтгэл зүрхний гүнзгий байгаа энэ тарих оюун санаа тэр сүнс сүнслэг тим юмыг манайхан хэр бодсон болоо гэж би өөрөөс асуумар санагдсан. Тэгээ би өөрөөс асуусан. За. Би болохоор нөгөө хошин баягаар Оо Баттулгын ерөнхийлөгч иргэншлиг өгсөн юм чинь Баттулгын ерөнхийлөгч манай нутаг Баян онгорох би ч өөрөө Баян онгорох шээ. За манай нутгийн Баян онгорох юм чинь тэгээ одоо наа чи автоматар Баян онгорын манай галуутыг голцсон заа юу өнтер гэл ингээл ингээд солиороо сууж илээ л. Аа. Жинхэнэ тэр хүний амьдрал тэмцэж ирсэн энэ юмнуудыг харахаар нөгөө Одиссей маань санаанд ороод болж өгдөг ээ. За. Тэ Одиссеийг дахиад нэг жоохон уншиж харлаа гэртээ. Хэдэн жилийн дараа дахин уншваа. Аа, нэлээд удсан баха. Аа. Стонер худалч хүнд бол 10 10 дугаар 10 жилээсээ л хойш уншсан баг бүтэн ингээ харж байгаа. Гэхдээ сая ч гэсэн бүтэн хараагүй залхуутай ш тэр чи 24 бүлэг юм бүр амар цохол واخгүй. Тэгээ дандаа нөгөө шатаар ингээ бичдэг юм. Тэгээ тэр чи нөгөө үйл явдлууд нь дандаа ингээл нөгөө далайн хичэд нөгөө нэг баатарлаг ийм домгуу домгийн юу юу зүгээр нэг нэг хуудсанд ингээд жижигхэн юмар ингээ хачиж болох юм чинь тэгэл яруу найраг уншаа би ямар нэг ер нь бол туйлсийн зохиол шүү дээ Тэг би ямар утга зохиолын хүн байгаа биш. Баг байхдаа л нөгөө гой сонирхож уншижсэн. Тэг одоо ерөнхийдөө нөгөө нэг том рамын мэдх юм чинь. Тэгтээ жоохон нөгөө нарийн элементүүдийг дотор нь хараад тэр чинь нөгөө манайд бол нөгөө сая орчуулсан орчуулган дээр бол хайлан гэдгээр орчуулсан туйлс мөс гэхээс илүү хайлан. Юусе Илиад Одиссей гэдэг хүний л ингээл шүлэг зовх үедээ зовоол уйлал би ингээл нутгаа санжээн тэр ихдрээ санаа өр минь ингээл ингээл энд хайлан баггүй. Тэгээд тэрний дунд чи нөгөө бурхадтай ярьдаг, бурхад трийг очиод тусалдаг тийм ээ грек ромын домог грек эхний грекийн домогчийн хеленизмын юуны домогч бол айгүй тийм сонирхолтой шүү дээ. Бурхад нь өөрсдөө айгүй тийм замбраагүй бас тийм ээ <laughs> дураараа бурхадтай. Тэгээ дураараа гэдэг үг гарч байгаа нь юу гэхээр манай монголчууд яг саяны энэ үйл явдал иймэрхүү юм дээр айгүй тийм дураараа нь харагддаг байхгүй юу? Би тэгээ харин Одиссег ярих гээд байгаагийн учир нь юу гэхээр цөмөр энд Одиссег нэг харангаа саяны болсон үйл явдлыг бодонгоо өөрөөсөө бас асуугаад би хэлийн чандад явбал бас яах вэ юм бол би үнэхээр иргэншлээ солиод хүний газар очивол миний зүрх сэтгэл ямар байх болоо гэд өөртөөсөө асуух хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд энийг би өөрөө Ёстой ч ингэ нөгөө позитив Монголиагаар ярьж байгаа юм чи энийг цөмөр позитивээр хүлээж авах хэрэгтэй. Тэхнээс чинь нэг нь цагаач болоод нэг нь дөрөвч болоод яваал ингээл яваал ирж байгаа. Цагаач дөрөвч бид нар дээр хурж ирэхэд бид нар тэр хүмүүсийг яаж харах хэвтэй юм гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар бид нар харах хэвтэй байхгүй. Тэгээ нөгөө одисын юм санаанд ороод идэг. Тэгэл яах втэ. Одиссег би ямар хотод хутга зохиолын хичээл ороод хүмүүст Одиссег нэг бүрчлээ ярих биш те зүгээр товчхон ярих л ерөөсөө хүн яаж хүсэл мөрөөдөл хүн өөрийнхөө тийм ээ хийх гэж байгаа гүйцэлдүүлэх гэж байгаа зүйлийг бүгднгийн бүтээсний дараа төөрн, алтан, энд нь сурна хүн өөрийгөө ойлгоно, өөрийгөө хоолж явна, төгөлдөржин тийм ээ ухаарн тэгэн гуудлаа чинь буцаад тэр байранда очих ёстой байхгүй. Амжилттай ч байсан, амжилтгүй ч байсан тийм ээ. Миний гэр, миний их орон, миний тийм ээ үр хүүхэд, миний амьдралаа босгосон тэр талбар дээр буцаад очих ёстой байхгүй. Амжилттай ч байсан, амжилтгүй ч байсан. Ер нь амжилтаар яах юм? Тэ? Би өөрөө тэнчэнэ байж явах хэвэл бол тэр газар та очиод би энэ чинь эргэж ирлээ би өөрийгөө жинхэнэ өөрийгөө хэн бэ гэдгийг олцсон бол надад хангалттай гэж боддөг. Тэгэхээр өнөөдөр монголчууд олон залуучууд хилийн чанд руу явж байна. Зарим нь иргэншлээ сольж байна. Нөгөө нэг төрийн гурван өндөрлөг ерөнхийлөгчдөө өргөдөл гаргадаг шүү дээ манайхан чинь. Намайг Монгол улсын иргэншлээс хасч өгөөч ээ гэдэг тийм. Тэгээ бүр байхгүй бол сая би тэр яриа тэр үнэн үү та сонссон уу тэр нөө буудлагын спортын мастер гүндгэн бишээ хэн блэ зарим нь буцаад иргэншлээ буцаад Монголынхоо иргэншлийг авын энтер гэж яриад байгаа юм уу хайшээ харин нэг тийм дуулдаад байгаа. Гэхдээ тэрийг бол бас яг бат үнэн гэж хэлэхэд бас зүгээр тийм явгын яриа тий явгын яриа л яваад байгаа юм. Би ч гэсэн бас тийм халтны харсан. За яах вэ зүгээр болно. Гэхдээ хин ямар ч хүнд байсан тийм бодол төрүүл төрхөр байгаа байхгүй юу? Төрж болох байхгүй юу? Аа. Яг үү залуу насндаа би болгоё бүтээ гээл яваал биз тээ. Why not? Болно шүү дээ. Нээлттэй. Тэгээ өөрийгөө олж ил тээ. Тэгэхэд буцаад эргэлдэ. Өөрийгөө олно гэдэг маань одоо яг таны ярьсан сэдвтэ ингээд уяад бодохоор нэг ийм ажиглагтаад байна л да. Яг өөрийнхөө мөн чанарыг мэдээ, хаанаас ихтэйгээ мэдээд тий. Ингэхээрээ аа би чинь амжилтанд хүрсэн ч хүрээгүй ч вэ. Тэнд их орон төрөний хэлдэг гэр бүл мөнхийн дуудлага юм чи. Аа би явах юм байна. Тийм тийм тийм. Тийм. Энэ л өөрөө өөрийнхөө мөн чанарыг өөрийгөө олох гэж хийлээд ийн гэж ойлгож байна зүг үү? Зүйтэй. Тэгээд тэнчэнэ очингуудлаа тэнд миний нөгөө дараачийн үргэлжлэл байгаа. Тэрний төлөө би яах хэв. Тэднэрт ойлгуулъя. <laughs> Аа тэр унсан, нурсан гэр бүл Унс нь нурсан миний эх орон. Унс нь нурсан бидний ментал. Үнэхээр хүсэл найдваргүй мөрөөдөлгүй болсон тэр ард түмэн тэр хүмүүсийг дахиад босхыг бүтээе, байгуулъя. Тэр хүмүүсийг зөв зам руу өөрийнхөө мэдснээр ойлгосноор харснараа залыг чиглүүлэх гэсэн энэ мөнхийн дуудлага хүнд төрөх ёстой байхгүй. Төрөх ёстой биш, төрдөг байхгүй. Үнэхээр л бид нар мал адгуусал биш бол тийм бодол төрдөг хөхгүй. Ямар ч хүнд тэр боловсрсан байна уу? Айхтар сургуул 9 шүдийн зэрэг мэрэг авсан байна уу? Мөнгөтэй төгрөгтэй баян тархан болсон байна уу? Хамаагүй хүнд тийм бодол төрдөг байхгүй. Үгүй ядчил сайхан атум малаа сандгалж ил да ядчил тий. Сайхан айргаа уумар санагдил да. Сайхан хээр талдаа очиж морин хуурынхаа гоё юмаа сонсоод наадмаа үзмээр санагдил та. Мөнхийн дуудлага гэдэг үгхгүй Монгол хүний. Тэрүүгээр хурж ирээд за энэ төрсөн өрсөн нутагтаа ирлээ. Одоо тагчил ийм байдгийг чи ойлгоод үзээ харсан юм чи ингэж болдгүй юм байшгүй гэд хойч үедээ энийг хилж өгөөд үхвэл тэр яг жинхэнэ өөрийгөө олсон хүн гэж би хэлмээр байна. Тэгнээс иш гой сайхан амьдрал гараад явал хаал бол хаа сайгүй л байж шүү дээ хамгийн сүлдгүн заавал буцаал ирдэг л юм чи. Нөгөө Троин дайн болоход чинь Троин дайн дээр Трояны модон морин дээр чинь гол үүргийг гүйцэтгэсэн санааг нь гаргадаг нөхөр чинь Одисей өөрөө шүү дээ. Тэгээ нөгөө Ахиллес баатар болохлээр чинь шагаанда харуулад үхдэг. Тэр Ахиллес бол ерөөсөө л үхэл мөнхш байна хүн үхэн. Тэгээ тэр уур хилэн тэр одоо хүний мөнх биш сул дорой байдлаар өхнө гэдгийг ерөөсөө Илиас дээр Илиад дээр үзүүлээл тэгээд шууд дайн дуусан гутал залгуулаад Одиссейн яриа гараад эхэлдэг. Одиссей болохоор нөгөө Трой хотыг эзэлж авсан Трояны модон мориор очиж тэр э, тактикийн тусгай ажиллагаа амжилтанд хүрээд аимшигтай яргалал, аимшигтай аллаг болоод бүр үнсэн товрог болгосныхаа дараа тэнд бай тэндээс өөрсдийнхөө цэргүүдийг аваад тэгээ нөө Итакия хавант улс руугаа буцаад явах үйл явдал байхгүй юу? Тэгэж явахдаа 12 усан онгоцтой 12 цэрэг усан онгоцоор дүүрэн цэрэгтэй өөрөө бол Итакийн жижигхэн хаант улсын хаан. Тэгээд дайнаас олзлсон олон нөгөө олцны ид баялаг алт мөнгө юу байдгийг бүх юмтайгаа буцаж явахдаа 20 жил болчдөг. Уул нь бол газрын зургаар яг нөгөө нэг яг Илиад Одиссейн зургийн газар зүйн байрлалаар нь харахад ерөөсөө л ингээл нэг тэр Игийн тэнгис одоо тэр хавцаа байж байгаа Итали Ромын гэл нэг юм тойрсон нэг хэсэгэл газар байгаа хөөхгүй. Тэгтэл 20 жил тэрний. Тэгээ 20 жил тэрэн дотор төөрчдөг. Тэгээ 20 жил төөрч явахдаа яасан бэ гэхэлэр ерөөсөө л хамгийн ихтэл юу вэ гэхэлэр за яг уу э, Троин дайм бол 10 жил үргэлжилсэн дайм байгаа. Тэгэхээр э, Одисей өөрөө болох төр чинь өөрийн эхнэр Пенелопег орхиол дүнгиж төрсөн хүү Телемакусыг орхиол Троин дайнд татагдсан оролцож байгаа юм. Троин дайнд татагдсан оролцсон гуутлаа Троин дайн 10 жил үргэлжилсэн дайн. Одоо нөө Афганы дайн шиг Афганы дайн 20 жил болчихлоо шүү дээ. Тэрний тал нь гэж бодъё л. 10 жил үргэлжилсэн дайн дуусаад Баатарлаг гавья бол яг Одиссегийн нөгөө шийдвэрлэх арга мэхээр Трояны модон морь яагаад тэд Илиад бол өөрөө тэнцэн тэр дайнд өгч байгаа шүү дээ. Дуусчээ. Дуусны дараа гарахта дараагийн 10 жилийн юу гэхээр 10 жил дээрс далай төөрцөн л бохгүй маань хөр. Тэгтээ бас нэг юм нь юу гэхээр далай төөрөхдөө тэрний бараг 7 жил нь юунд нөгөө юун дээр калипсо гэд үзэсгэлэнтэй хатантай нөхцөд өнгөрөөждөг байхгүй. Жаргаал, цингээл тэмчээ. Яг нөгөө калипсо хатан болохоор юу яадаг? Одисей гараа Одисей дурлцсан. Аа. 7 жил нөгөө арал дээр явуулахгүй. Чи миний нөхөр бол тэгэл тэр нь тэр чи айгүй олон бүлэгтэй. Тэр тэр бүлэгтэй яриа гэхэ чи баг нэг 7 8 бүлэг явдаг баг. Дандаа шүлгийн маягаар явж байгаа. Тэгээ ингээ явж байхдаа яадаг вэ гэхээр нөгөө Одиссег яг нутгаас санагалж явах гэт нь Калипсо тэгдэг байхгүй. Би чамд мөнхийн амийг үгүй. Мөнхийн залган нас үгүй. Чи тэгээ бурхантай адилхан болно. Тэгээ бурхадтай хоорондоо ярилцаа. Тэгсэн чинь бурхад болох төр бас бодож байгаа юм л да. Наадхыг явуулаа. Өөрийнхөө өөрийгөө мэдээд өөрийнхөө байран дээр эргээд авчих. Чи одоо болсон чи явуул заяа гэдэг байхгүй. Тэгэх тэгэх 7 жил юу вэ гэхээр мань нөхөр тэнцээ чин жаргаал, цингээл, идэл, уугаал, гоё сайхан тийм ээ хатантай ингээд амьдраад хамгийн сүүлд нь тэгсэн ч гэсэн шүн болгон босоод нөгөө нэг далайн давуулгаа нутгийн зүг хараад нутгаа сангалж ижидэг бодож идэг тий. Тэгэхээр ийм амар сэтгэл зүйн бас ийм амар тийм ээ зөрчил нөгөө манай Иран залууд бас байдаг л байлгүй дээ гэж би бодохгүй юу. Тэрнтэй адилхан монгол хүн ч гэсэн байж л байгаа юм чинь. Тэгэхээр ийм юмыг монголчууд ер нь бодсон юм болов уу? Энэ талаас нь. Тийм тийм. Энэ өнцгөөс нь. Хүн гэдгээрээ. Тэгэхээр мөнгөн медальтай сайхан болжээ. Баярлаа. Би бол thank you thank you л хичээж байгаа. Аа. Оо тэр нөгөө ерөнхийлөгчийн иргэн шил энтрийг авчраад Монголын нэр зааныг нэг медаль ахиулсан. Дээрээс нь бас л Монголын түүхэн сонин ивент болж шүү дээ. Сонин ийм бичвэр түүхийн зурус болчихж байгаа. Дээрээс нь хөгжиж дээ тийм ээ. Одоо нь хөгждөг юм уу яа гэдэг ингээ болж ээ. Аа Монгол хүмүүсийн хувьд ч гэсэн сонин ийм юм энэ 21-р зууны тийм ээ 21 онд сонин л үйл явдал харлаа шүү дээ. Болж л байна. Яг энэ цаг үед болох л ёстой нэг үйлдэл болсон гэж болж байна тийм. Сонин Тэгээ бас Монгол улс ацтай болж л байна. А харин зүгээр рентчнээс бид нэр хүнээр сүнслэг утгаараа яг энийг л ойлгож жоохон хараасаа. Адилхан л тэр чи их оронтой хүн. Адилхан л тэр аимшигын тэр дарангуулал тэр шашны эрхчлөлөг бол Иранч нь бол хэцүү орн шүү дээ. Бүр бүр дээд зэргийн том нөгөө нэг юутай шашны эрх баригчд хамгийн том нөгөө нэг төрийг үдэ төрийн удирдлагын систем нь бол чинь хэцүү шүү дээ. Хамгийн том хууль э, эрх барих дээд байгууллага э, аппарат нь бол ерөөсөө шашны хамгийн том тэргүүлэгч нар байдаг. Рулла, Хомени энэ төр гэл янз бүрийн улсууд байна шүү дээ. Тэд нар чи юу гэхээр ерөөсөө л хагас цагтаа ерөн зүгээр л ерөөсөө бараг ард түмнийхэн талан цагтаа талан энгийн хүн гэхэд болохоор тийм л уран. Дээрээс нь цөмийн зэвсгэр хөөцөлдөд одоо бол ер нь хизээ мэдгүй болчихсон улс улс орн цөмийн зэвсгийн нөгөө айхтар том гэрээнээс хордуулах гэрээнээс өөртөө дураараа гарчихсан. Одоо нөө реактор энтрийг хөгжүүлээд нөгөө нэг э, ураны изотоп энтрийг бол бүр нэмээд бүр айхтар болчихсон. Тэгээ одоо бол оргт орнуудад бол ганц том цагдаа нь олон шүү гэд ингээд сууж байгаа орон байхгүй юу? Америктэй сая зөвшөлдсөн үнэхээр том улс. Том а э, юуны хүн амын хувьд ч гэсэн том дайнч улс. Эртний Перс шүү дээ тэр чинь. Тийм. Араби орн. Персийн цус яваа шүү дээ тий. Аа явна амар. Тэгэл энэ дээр тэр орноос ингээд дөрвөө зүхтагаад ингээ эрхчлөг хайгаад ирсэн хүнд Монгол улс ингээд үу талгаа нээж өгөө ингэсэн болсон. Монгол улс хойцсон сайн. Би бол баярлалаа л гэж байгаа болж байгаа. Харин зүгээр Монгол хүмүүс энийг ойлгож харах л хэрэг хүн гэдгээр нь би тэгээд тэрүүгээр би өөрөө хинбэ гэдгээ бас ойлгож харах хэрэгтэй байна. Хүний дотор зөндөө олон зөрчил тэмцэл, хүний дотор зөндөө олон нутгаа санагалцах, ээжигээ санагалцах, нутаг орон өөрийнхөө тэр зүгээр зүгээр э, арт түмнээ санах бодол, санагалцах сэтгэлтэй тийм юм юу байдаг болоо гэдэг Монгол хүмүүс бодохгүй байхгүй. Тэгсэн мөртлөө бид нар чинь хамгийн их их орно гэдэг. Э, ээж гэдэг. Яагаад тэр өнцгөөс нь харахгүй байгаа даа тий? Одоо эн чинь ингээд харахаар дэлхийн нийт биднийг бас харж л байгаа шүү дээ. Дэлхийн нийтээр тий? Иран хүн Монголын нэр дээр барилдаад мөнгөн медаль авлаа. А тэгвэл монголчууд монгол хүн энэ дээр нь ямар реакшн үзүүлж байна? Монгол хүн ямар хүн бэ гэдгийг энэ үйл явдал дээрээс тодорхойлоод бид би биенээч харж ийн дэлхийн нийтч биднийг харж байна. Монголчууд жоохон дураараа би шудраг хэллий жоохон жоохон тэнэг санагдаад ирсэн. Яг бай сайхан байсан нөгөө нэг уулзаал угтаж авангуудлал алив байдгаа өгөөл нэгэн дээл өгөөл нэг нэг мөнгө аяг өгөөл нэг нэг жаадтай зураг өгөөл ингээл сайхан болж л байна тэр чинь хүний сайхан сэтгэл монголчууд бол тэр буруудах юм байхгүй зүгээр нийтлэг сүнслэг том утгаараа манай нийгэм харах хэрэгтэй байхгүй юу Энийг л одоо та нар шиг хүмүүс зөв дамжуулж зөв өнцгөөс нь харуулж өгөх юм бол яг сайхан болчиход байгаа. Тэ манай нөгөө Одиссей чинь яадаг вэ гэхээр тэр олон тэмцлийн дунд ингээл явж байгаа нөгөө өөр айхтар арал дээр очино. Тэгэж явж байхдаа 12 усан онгоцоо бүгднгийн алдаад хамгийн сүүлд нь ганцхан усан онгоцтой бүх дайчтаа алуулна. Тэр дайчтаж явах mm -hmm замд нь өчнөөлн зовлон байдаг шүү дээ. Эргүүлгүү, далайн хар салхи болно. Тэгээд нөгөө э, циклоптоо уулз нөө дундаа хаанц магнит дээр хаанц нүдтэй тэр нөө айхтар том бийтэй бийтэй махчинтай уулздаг. Тэрний агууд нь орж нөгөө хамаг ямиг нь хулгайлж идэж ууж байгаа баригдаад агуудаа түгжигдээд нэ цэргүүдээ нэг нэгээр нэдүүлээд тэгж явахдаа өөрөө усан үзмийн дарс хийж өгч мань нөхрийг согтоож унгааж байгаа нүдийн сохлоод нүдийн сохлонгуудлаа чинь өөрийгөө танилцуулахдаа би хинч биш гээд а энэ бас нэг тийм нарийн юм байна нөгөө өөрийгөө чамаа химэн гэдэг вэ гэхэлэр хинч биш гээд нэр танилцуулцдаг. Тэгээ тэр маань юу гэхэлэр нөгөө Одиссей яг энэ зовлон дунд нөгөө өөрийгөө бас ойлгож эхэлж байхгүй юу? Би бол Одиссей тийм ээ. Би бол Итакийн хаан би бол бурхадтай ч ярддаг ялагдчихгүй баатар баатар ихгүйгээр чамаа хин гэдэг вэ гэсэн чи оо намайг хин чи шийдгээ. Тэр юу гэхэлэр нөгөө яг энэ мөчөөс өөрийгөө олж эхэлж олж эхэлж байгаа байхгүй тэр чи юу вэ гэхэлэр нөгөө хомерийн өөрийн санаа хүн зовоол зүдрээл ингээл ингээл ингээл явж байхдаа хамгийн сүүлд нь аа өдөөсөө чи өөрийгөө жоох ойлгож эхэлж байгаа. Тэгвэл тэр чинь бас зайлаа болоогүй явган зайл. <laughs> Хин ч биш гэсэн Тэгэхээр тэр маань нөгөө нэг яг энэ урлаг судлаач нар Илиад Хомерийг судалж байгаа, Илиад Одиссеийг судалж байгаа хэл шинжилгийнхэн ч байна, утга цохиолынхэн ч байна. Яг энэ дотроо бол Одиссей яг энэ мөчөөс эхлээд өөрийгөө олж эхэлсэн гэж ярьдсан бэл. Тэгээд хинч биш гэдэг нөгөө нүдэн сохолдог нүдэн сохолсон чинь нөгөө махчин биетэн авраг биетэнгүүл циклопус төр хурж ирээд чи юу болов яагаад ингэ орилоод байгаа. Нүдэ чи хин ингэч вэ гэдгсэн чинь орилсэй чинь хинч биш намайг сохолчлоо гэсэн чинь нөгөө махчингууд нь өө чи солиорцсон байна. Чи нүд чи хинч биш сохолсон бол чи бурхтд залбираараа заяа гэж яваад өгчдөг байхгүй. Тэр хоорондор Одисей өөрийнхөө дайчитагаад агуугаас зүхтагаад ус сонгоцондоо суугаад явж байгаа. Тэгээ явхдаа чинь хамгийн сул тусдан завиндаа суугаа яв явхдаа нөгөө өнгөрөөл хүн л юм чинь. Би бол тэр тэр баатар энэ энэ Одисей байна би бол тэрний хүү инний хаан одоо чамаа би бол ингэсэн чад центргээ өнгөрдөг тгсээ чинь нөгөө нүдээ сохлуулсан циклопос чинь уулыг авч далаар шидэд ингээл үх зарим зэргүүд нүхдэг бэртгэлээ ийм юм болдны. Тэгээ ингэж явж байхдаа нөгөө нэг аа циркэ гээд нөгөө өөр нэг арал дээр очиад циркэ гээд нөгөө шуламтаа уулзсан тэр шулам Одиссег бас нөгөө илэвдэх гэж үздэг нөгөө дарсан дотор нь өөр тун хийж өгөөд ирсэн ирчүүдэг бүгднийг гахаа болгодог, амтан болгодог, баар нохоо болгодог. Тэгэх чинь Одисей бол тэрэнд нь хувирдгүү. Тэгтээ сайхан залуу байгаад байдаг. Тэгээ нөө циркэтэй нөхцөж тэнцээ бас нэг жил зугаа цингээ хийнэ тэр чинь. Тэгээ бүх өөрийнх нь бүх цэргүүдийг нь аваачаад амтан болгочихдаг. Тэгээ яа Яасан бэ гэхээр миний арал дээр ирсэн ирч цөмөр амтан болтны. Яагаад гэсэ чи миний үзэсгэлэн гарсан бол өөр хүнд хэлэх ёсгүй. Э, тэгээ надтай унтсан бол тэгээ заавал амтан болох тавилантай гэдэг. Харин Одиссей бол тэгж хувирдгүй байхгүй. Тэгээ сүүлд нь Одиссей нөгөө э, циркийг чинь э, юу яа хутад тулгаад дарамтлана миний <laughs> дайчдаг буцаага хүн болохгүй би чамайг аллаа. За ингээл ингээл үйл явдлууд яваад идэг. Тэгэж явж байхдаа Одиссей бүх юм дээр өөрийгөө олж аваалаа. Олж авч явж явж байгаа хамгийн сүүлд нь хамгийн сүүлд нь Аякагийн хаантаа уулздаг л уулзахдаа өөрийгөө бас нуудаг байхгүй хин гэдгээ хэлдэг. Хүний бас нөө бардам зам байж шүү дээ. Чи хинбэр лэр хинийгээ хэлдэг. Чи харуул язгууртан тийм ээ бас ингээд бас ондоо хүн байх шиг байна харуул. Тэгээ хинийгээ хэлгээд нөгөөдхий чинь далайн шуурганаас сална далайн сонгоцны эвдэрхий дээрээс нэг ганц юм дүнс байсан юм уу модон дээр ингээд далайн хэрэг дээр хаягдахад нь тэр улсын аякагийн хаан хааны охин олоод ордон давж гой хуц өмсгөө дайл цайлаад ингээд ямиг нь асуухад мань нөхөр өөрийгөө хилдэггүй байхгүй. Оо би зүгээр ингэж явж хагаад ясна нутг руугаа э, атак яруу явах гэсэн л ийм бодолтой хүн байна гэдэг. Гэсэн чи нөгөө хаан нь хааны өөрийнхөө найран дээр дууч одоо ордны дууч шүлэгчийг авчираад алдартай нөгөө домгийн туйлыг дуулуулдаг шүлгийг нь уншуулдаг тэгсээ чи нөгөө троин дайны тухай бодит түүхийг э, шүлгийг уншихгүй юу тэгсэн чинь өөрийн нөгөө э, хин чин Одисей чин тэсгэлгүй уйлаад яг тэгвэл өөрийнх нь баатарлаг үйл туйлыг яриад өөрийнх нь зов одоо тийм ээ сургагүй байгаа одоо түүхийг ингээ ярьдаг. Тэгээ тэрийг сонсонгоо тэсгүй ойлаад за би тэгээд энэ Одиссей байна намайг ингээ утга руу маань явуулахад туслаач яа гэсэн чинь чи бол баатар гэр байна би чамайг үнэлж байна. Би чамайг бол одоо ингээ өөр бараа болох янз бүрийн хамгийн сайн цай өгөөд нутг руу чи явуулъя гэн нутагтаа очино. Одиссей нутагтаа очихдаа харин яасан бэ гэхээр гуйлах чингийн дүрээр очиж бурхадтай яриад. Тэгэхгүй бол гэр оронгийн үнэхээр нөө ороо басаа болгочихсон. Төвний эхнэр Пенелопетэй хормихи Итакиагийн хааны суудалд сууй. Одисей бол аль үжи өгч гсэн байгаа тийм ээ. Одоо чи чиний эр нөхөр болъё. Тэгээ энэ хаант улсыг захирыг гэсэн 100-аад элчүүд байсан гэж байгаа яц хуртан бол. Тэгээ Пенелопегтэй суух гээд Пенелопегийн чинь 9 шүдээр дарамтлнөө тэр хоорондоор. Тэгээ түүний Одисейн ганц хүн хин Телемакусыг чинь Телемакус чинь нөгөө баг багта дөнгөж төрөөл ерөөсөө нэг жил болсон юм уу болоогүй юм аав нь дайнд явчихж байгаа ш. Тэгээ 20 жилийн дараа буцаж ирэхэд 20 настай залуу болсон. 20 настай залуу анхандаа аавынхаа сургийг сонсгож аавыгээ хайж айгүй олон газар явдаг байхгүй юу? Энэ зохиолын эхний дөрвөн бүлэгт бол Телемакусын яриа гэдэг. Тэгээ Телемакус явж байхдаа аавынхаа сургийг сонсоод аавынхаа тухай яриад хүмүн болгоноос очиж сонсоод тэгэхээр чинь аав чинь бол үхээгүй байгаа амьд байгаа. Энд тэн тгийж явж яасан сурагтай байсан гэхэлэр тэр чинь бас хэцүү уу үстэ тийм аав нь амьд яваад идэг. Гэтэл аавыгээ царайг нь харахгүй танихгүй мэдхгүй. Тэгтээ аавыгээ ингээл хайж явж байгаа тэр төлөвшөж байгаа телемаркус яриа байхгүй. Тэр ийм юмнуудыг ингээ бодоод үзэхлээр Монгол хүмүүст айгүй адилхан. Тэгэл уучраа олохгүй явж байгаа л нэг хүүхэд ингээ энд ч очиод тийм ч хүний яриаг сонсоод тэнд очиод тийм ч өмнөнийг дуулаад энд очиод тгийч ч уйлаад тэгэл телемакус чинь гэртээ буцаж хурж ирэхэд чинь тэр чинь телемакусын өөрийнх нь уулс шүү дээ. Аав нь хаан өөрөө хунтайж байх ёстой хүн. Гэтэл гэр дотор нь ороо бусгаа ээжийг нь дарамтлаа 100-аад ирчүүд тийм ээ. Тэгэл нөгөө нэг тэр улсын эзэн болохгүй л үзэж байна шүү дээ. Тэгээ дээрээс нөгөө нэг тэр хаант улсын хамаг нөгөө ийд хөрөнгө хамаг ямиг нь бүр ингээд замбраагүй түлээд идээд уугаад ингээд бүр юу ч хөө олохчихсон. Тэгэд нэг ийм улс орн нь ийм нөхцөл байдал дунд байгаа нэг ухраа олохгүй нэг жоохон бацаан л байгаа байхгүй Телемакус. Тэгсэн ч гэсэн энийг яаж шийдэх вэ гэдэг бас нэг ийм зүрх сэтгэлийнх нь юм байгаад идэг. Тэгээ аавыгээ хайгаал яваад идэг. Аавыгээ хайж явж байхдаа ментор гэдэг нэг хүнтэй уулзна. Тэр ментор нь юу гэхээр өнөөдрийн бидний яриад байгаа нөгөө чиглүүлэн заах сургагч ментор байхгүй юу? Тэр яг үндсэн үгийнх нь үндсэн тэр ментор баг. Гэтэ тэр ментор бол бол яг бодит тэр нэг өвгөн байгаа. Тэгээ тэр ментор бол яг ярьж байгаа. Миний хүн ингээрээ тэгээрээ аа тийм амьд байгаа шүү. Ийм байгаа, тийм байгаа ингэж ирэх хүн болоорой. Тгийж амьдраараа бүгд ингээл ярьж өгдөг. Тэр нөгөө бүтээн байгуул босхон байгуулж байгаа шүү дээ. Тэгвэл яг менторыг харах юм бол тэр чи өөрөө афин бурхан байхгүй. Афин өхөн тэнгэр өвгний дүрээр очиод ментор болж очиод тий цаагуура тий аавч амьд байгаа. Чи хизээч шавдарч болохгүй. Аавч амьд байгаа. Чи тийм ээ төсвөртөө төвчөртөө үнэнч байдлаар эц хүртэл нь хараарай. Сайхан зүйл болно гэдгийг ингээд хэлж өгöd өгөхгүй. Тэ тэр чин ментор байхгүй. Тэр өнөөдөр бидний нөгөө нэг залуу үедээ нөгөө менторлно гэдэг чин тэр байхгүй төвгийн утга. Тэгээ ингэж явж байхдаа олон хүмүүстэй уулзахдаа тэгэл тэр нөгөө хин Нестор гэдэг нөхөртөө уулз нөгөө нэг Несторын шашин машин гэж яриад байсан шүү дээ. Манай Монголд хамгийн анхны христийн шашны христ итгэлтэй Несторын урсгал орж ирсэн гэдэг тэр Нестор гэдэг хүнтэй уулзахдаа л одоо шашин зан үйл ёс зүй хүндэтгэл ксения гэдэг ойлголт үүдэн тэр нь юу гэхээр хүнтэй жинхэнэ джентльмен ёсоор хүнтэй жинхэнэ тэмээ өгөөмөр сэтгэлээр хүнтэй жинхэнэ тэмээ ёстой зүйтэй үнэн шудраг байдлаар хандах зочлонтой найрсаг байдлаар хандж ийж чи энэ улсаа авч явна чи энэ тэмээ аавынхаа үйл хэргийг үргэлжлүүлж чаддээ шүү хүнтэй тийм байж чи өөрөө жинхэнэ хүн болно шүү гэдэг ийм яриануудыг ингээл бас зааж өгч байгаа сурж байгаа хөөхгүй. Тэгээ ингэж энэ ихний дөрвөн бүлэгт Хилемакус ингэж явангаа өөрийгөө төлөвшиж ийм 20 жилийг бол ардаа үлдээж байгаа. Тэгээ 20 жил болсны дараа аав Итакиада аав Одиссей буцаж ирж байгаа. Буцаж ирэхдээ бурхадтай яриад бурхтын тусламжаар ядуу өвгөн гуйлахч өвгөн болчихж байгаа. Ноорхой ингээд бүр ингээд хатангаршаад өвчнөс зөөнгөн. Тэгэж очингоо Телемакустай уулзаа өөрийнхөө хүүтэй уулзаад дүрээ хувиргаад үзүүлсэн чинь аавыгээ таньж байгаа хөөхгүй. Тэгэд хоёлаа бөө юм болол уйлан хайлан болол тэгээ хоёлаа за аав нь одоо ирсэн одоо би өөрийнхөө амьдралыг эргүүлж авна. Энэ улс орноо би төл юу яа дахин босгон байгуулна. Би бол одоо энэ бүх зүйлсүүдийг захиран номонд нь оруулна. Тэхинд бол хоёлаа төлөвлөгөө боловсруулъягээд өөрийнхөө нэг хончин, нэг үхэрчин тэгээд э, телемакус хүү. Тэгэл ерөө нэг юм нэг гарын таван уран дотор л хин хоёр Одисей гарын таван уран дотор байгаа хүн л ордон дотор одоо ордон гэж өөрийнхөө гэр ордондоо тэрэн дотор л нууц ажиллагаа явуулдаг байхгүй юу? Аа. Ээж ээжээс нь нууцаар Э, Пенелопегоос нууцаар. Пенелопегийн бас нэг айгүй үнэхээр гайхалтай талны хөглөр нөхөртөө эцсүртэл үнэж байсан. Миний нөхөр өгөөгөө байгаа юм байна. Тэгээ нөгөө 100-аад ирчүүдийн дарамт шахалт, улс төрийн ч юм уу тийм ээ янз бүрийн дарамт шахалт тэгээл нөгөө нэг э, ихнэр нөхөрч нь болно гэж байгаа нэг амар шунал нэг юм тийм том хүч биш. 100-ийн 100 хүн биш. Хин чадaltaй хин одоо усхотой мэрэгүү ухаантай чадaltaй усхотой аавна гэдэж байгаа тэр 100 элчүүдийг яах вэ гэдгсэн чинь за би энэ аавда нэг юм хевс хатгамал хийж байгаа. Тэр хатгамал дууссан цагт би та нарыг нэг хинтэй чи гэрлэнэ хамгийн шилдэгтэй чинь гэрлэнэ гэлдэгдэг. Тэгэл нөгөөд хатгамлаа хатгаал шүн өдөржингөө хатгаал тэгэл шүн болохоор нөгөө хатгасныг буцааж ингэж нөгөө юу яагаж аваал хөвөж аваал Тэгэл хүн харгал дээр нэг хатгаж байгаа юм шиг яг ингээд маргааш нь харгал дээр хатгаж дуусаагүй хийж идэг. Нэг тийм хэдэн метр гэх юм уу одоо төсөөлөлөөр тийм ээ. Нөгөө нэг хэдэн одоо хэдэн 10 метр нэг хатгамлыг хийж байгаа л зээх намбал хийж байгаа л нэг эмэгтэй эмэгтэй байгаад байдаг тийм. Тэгтээ бол тэр шалтгаан байгаа байхгүй юу? Миний нөхөр хизээ нэгэн цагт ирнэ. Тэр болт би энийг хатгаж байгаа юм шиг л байж. Тэгэхгүй л болохгүй гэсэн тэр бас айгүй тийм зовлон байгаа үед тэр чинь нэг зовлон хоёрдугаар тэр том хүчийг зөөлөж тэрийг инх таймны аргаар хүлээл хүлээл дүүсэж штэ. Тэгээ мэрэгүү ухаан бас. Үнэхдээ үнэ зайл. Тэгсэн чинь ордон дотор байж байгаа нөгөө Пенелопегийн өөрийнх нь шивгчин нэг шивгчин нөгөө нэг э, эсрэг хүчинд байж байгаа ирчүүдийн нэгэнтэй нь явуулдаж байхдаа тэр хатныхаа нууцыг мэдсэн тэрийг хилээд Тэгсэн чинь тэр нууц дэлгэгдэхлээр яах нь өө чи зайл хэрглэж исэн байна гэв. Улам хүчтэй дарамт. За одоо өнөө маргаашгүй хормоо хий. Тэгэхгүй бол бид нар одоо тийм ээ зэвсгэлнэ гэдэг ч юм уу яан яан гэдэг ч юм уу. Энэ үед нь болохоор яах чаргагүй яг энэ үед болохоор Одисей буцаж нутагтаа ирж таарч. Тэнгуудлаа манихөр юу вэ гэхэлэр Одисей өөрийнхөө эхнэр Пенелопед үнэн төрхө харуулж байгаа. Чиний нөхөр байна. Тэгсэн ч гэсэн Пенелопе бас 100% итгэжийг байна. Тэгтээ хэлж байгаа. За. Чи ер нөхрийнхөө номыг тийм ээ. Энэ хөвчийг нь татаад яг одоо нөгөө нэг юу гин чавхцыг нь. Номыг нь яг ном ясаар ингээ эвлүүлээд харуулж чадсан тэр эр хүнийг сонгоорой. А тэр эр хүнийг сонгоод та нартай хормой хийнэ гэсэн ийм шалтгаан тавь гэдэг байхгүй юу? Тэгээ тэр нум болохоор Одиссегээс өөр хүн нөх хөвчилж чаддгүй, татаж чаддгүй тийм нум. Тэгээ тэр бурхны бурхтын хүчээр хийдэг юм байхгүй. Одиссегээс өөр хүн хийж чадахгүй. Тэгмэл тэр чинь айгүй гоё том шилдэг болчихж байгаа юм шиг. Тэгээд булзалт өдрө болонгуудлаа Пенелопе нөгөө нэг 100-аад ирчүүдэд за энэ номыг миний нөхрийн номыг татаад хүчийг нь хийгээд энэ 12 ийм сүхний голоор харуулж чадсан, мэрэгэн харуулж чадсан эрэгтэй би өөрийнхөө нөхөр болгоно гэ. Нөгөө 100-аад нөхдүүд үздэм байгаа үсттэй. Яаж барах вэ? Тэгээд хамгийн сүүлд нь яг тэрийг харж байсан ордон дотор тэрийг харж байсан нөгөө захын гуйлах ч өвгөн би нэг оролдоод үзэж болохгүй гэж гуйдаг байхгүй. Тэгээд тэгсээ чи нөгөөдөл чинь яг ингээд зохиол дээр харах юм бол айгүй гоё юм. Росол тийм. Юу амар. Тэг яг хуу манайхан бас нөгөө нэг Одиссейгийн киног бол үзсэн хүмүүс байгаа бох. Тэр хүмүүс бол мэдэн шууд тавгал ороод ирнэ. Одиссегийн энэ киног бол айгүй олон хийсэн байт юм билээ. Аа. Айгүй олон хийсэн байт. Одиссегийн түүхээр. Тий. Эн чинь нөгөө грек латин хэлээр бол Ulysses гэдэг. Тэгээ Ulysses гэдэг нэрээр ч байгаа Одиссегийн үйл явдал, адал явдал гэдэг Adventure of Odyssey лөө тэмэрч байгаа. Тэгээ хамгийн гоё хийсэн нь бол нэг 74 оны тэр Кирк Дугласын хийсэн хамгийн гоё Одиссей байт юм билээ. Ер нь 70-аад оны л бүтээлээ л дээ. Тэгтээ бол айгүй гоё хийсэн. Тэгээд нөгөө гуйлахчийн өвгөн чинь яах вэ? Ордонд байсан гуйлахчийн өвгөн чинь нумыг аваад өө чи яаж чадах вэ гэдэг нумыг аваад хөвчийг нь аваад хөвчлөдөг. Хөвчлөг тэр акшнд нөгөө үлгэр домгол юм чинь тэр акшнд нөгөө Одиссей өөрийнхөө дүрээр хувирахгүй юу? Тэнгуул нөгөө хүмүүс чинь хайдсан байх үстэй. Тэгсээ чинь тэр ордон дотруугаа бүх хаалгыг нь хаагаад тэнцээ бүх тэр нөгөө нэг 100-аад э, ирчүүдийн бүх зевсэг энтрийг нь нуусан барьсныг иймэрхүү тактикт. Тэр нэг хон чинь нэг өвхөр чиндээ Телемакус Одисей нэг энэ 4 5 хүн л хийсэн тусгай ажиллагаа байна. Тэгээд тэрүүгээрээ нөгөө 100-аад ирчүүдийг бүгдийг нь харуулж алдаг байхгүй. Тэгээд аим шиг тэр цус таллах болт. Тэгээд тэр цусдааллаг болсны дараа өшөөгөө авч байгаа шүү дээ. Тэгээд Одиссеийн энэ түүх ингээд дуусчих юм л та. За одоо гол одоо та битээр энийг ингээд үйл явдлаар ингээд нэг нэгэнгүй ярьж байна. Одоо Одиссей ингээд дуусчих. Яг энэ түүхээр одоо хойч үедээ ч гэдэм одоо залуу үе бид нэр яг юу харж авах хэвээр вэ? Монголчууд энэчнээс яг монгол хүнийхээ юугээ бид нар олж харах хэвээр вэ? Бид нэр харин тэгээд одоо тэнэж явж байгаа бидний оюун санаа одоо энэ гадны олон сайхан гоё зүйлсүүдийг бид нар хавах ёстой, мэдэх ёстой, сурах ёстой. Энэ тэнүүчилсэн олон бодлууд а энэ замбраагүй тийм ээ учраа олохгүй байгаа эсвэл олохыг хүсэхгүй байгаа байдаг. Эсвэл өөрчлөлт, шинчиллийг хүсэхгүй байгаа, хүсэл найдвараа алдчихсан байгаа энэ бодлогын энэ бодлуудыг бид нар өөрсдөө цэгцлээд буцаж ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Comeback. Зөв comeback. Монгол хүний тэр амар бардам зангуудаа хаях хэрэгтэй байна. Амиа хичээсэн байдал. Хуурамч. Гой өнгө мөнгөн дуртай. Им гой зангаа манган дуртай. Өөр юм боддгоо. Мөнгө их мэдл тийм ээ. Нэх амар дуусшгүй шунал. Идрийг бид нар цэгцлэх хэрэгтэй байхгүй. Одиссей шиг. Гэхдээ Одиссей энэ зохиолын төгсглийг харахад Одиссей ч гэсэн бас бүрэн гүйцэд өөрийгөө цэгцэлж чадаагүй. Яг гэвэл Одиссей дээр тэгдэг байхгүй. Нөгөө нэг яг номыг өөрөө хөвчлөөл яг бүх юм болоод алдлах хийж эхлэх үед нэг гол дүр нь хэлдэг. Одисей чи яагаад биднийг алж байгаа юм? Бид нар хэдийгээр ийм болсон ч гэсэн өнгөрцөн 20 жилийн турш бид нар хүний аим хөнөөгөө цус гаргаагүй шүү дээ гэдэг бохоо. Тэгсэн чинь Одисей кинон дээр кинон дээр тэгж найруулсан байт юм л. Тэгсэн ч гэсэн миний байгуулсан хаант бол миний хийсэн зүйлсийг та нар боснуулж ийм байлгасан. Энэ миний амьдралаар та нар наадсан тийм Миний амьдралыг та нар үгүй хийх гэж санаархсан. Энэ бол шийтгэл, бурхны шийтгэл. Нүгтлээ бүгдийг алдаг байхгүй. Бүр цус таллах гэдэг байхгүй. Аа. Нөгөө талаас бол асууж шít. Бид нар хүний аим хүн нэг өгөхгүй шít. Чиний хүүхэд байж гин. Чиний эхнэр байж гин. Чиний эхнэрийг бид нар тийм ээ янз бүрийн болоогүй. Билгийн дарамт хүчнэдэггүй яа. Үнтэн чивсэн ч юм алах. Тэг яаж байгаа юм чи гэдэг гэхэд үгүй энэ миний амьдралыг та нар ингэсэн гэдэг нэг юм хатуу юм байр суурь. Тэгэхээр Одиссей ч гэсэн өөрөө бол энэ дэр хатуун мөртлөөс хүний нэг амар зэрлэг зам байдэн шүү дээ. Тэр нь хэвээрэл байгаа хөөхгүй. Тэр яг энэ зохиол төр байж. Тэгэхээр саяны таны асуулттай адилхан монголчууд яг энэ байдал нөхцөл дундаас юу гэхэлэр дураараа байдаг тэр байдлууд. Энийг яг өөрөөр харах юмсан. Иран залуу мөнгөн медаль авчирхад ямар дураараа байдгүй хэн дураараа хэлдэг. Одоо ээжийг нь хойдорчул болох гэдэг юм. Тий. Одоо тэгэл ерөөсөө наатхыг инктиг. Одоо ерөөсөө гал ингээл. Юу Монгол улс төр цөмийн зэвсэгтэй болж байгаа тэр айхтар том Иран гэдэг улстай одоо тэр дураараа ээж аавыг нь авчраал тэгдэг чим гэж юу ч байдیں۔ Ийм мэдлэг байхгүй. Зүгээр нэг юм жоохон үгч Монгол хүмүүс чинь жоохон үгч шүү дээ. Оо одоо ингэ болцсон. Одоо ингэ тэг гэлгээ сууж идэг. Тэгэхээр энэ жоохон энгийн юм дээр харагддаг байхгүй. Тэгэхээр энэ дураараа байдал тэр олон шунал энэ мэдлэггүй харанхуй явдлууд тийм ээ. Аа дээрэс нь юу гэхээр ирээдүгөө ерөөсө боддгоо. Энэ үнэхээр сүрцэн харанхуй одоо энэ энэ амар хэцүү болсон байгаа энэ Монгол улсыг би өөрөө буцаж ичээд нэг хүн ганц дайчин ганцаардахгүй надтай адилхан ийм олон залуучууд байгаа. Тэдэртэй нийлээд дахин энэ үнсэн товрог болсон мэт энэ улсыг дахин босгоё. Дахин тийм ээ дээш нь одоо тийм ээ бүтээн байгуулъя гэсэн ийм бодолтой болоосой л гэж би амар хүсдэг байхгүй. Тэр цаг гэхдээ ирэх байх уу? Ирнэ ирнэ ирнэ. Гэхдээ бид нар энийг ойлгож эрт мэдэж авъя л да. Тэгэхээр буцаж очиж улс орноо дахин өөрийнхөө өөрийнхөө бүх юмнуудыг эргүүлэн олж авч байгаа үсттэй. Тэг тэгэж явахдаа өөрийгөө ойлгож байгаа үсттэй. Би хинч биш юм байна гэдгийг мэдж байгаа үсттэй. Тинчээ үнэхээр үхшгүй мөнхийн бурхадтай адилхан болыг чамд мөнх нас юу гээ чи бурхадтай адилхан бол гэж яхаа тэрнээс татгалзаж байгаа үсттэй. Тэр гоё зугаа цэнгэл гоё юмнуудаас өөрөө төрсөн нутгаа шүнжэнгөө бодонгоо тэр би ганцхан би нэг сал хийгээд явъя гэхэд за яах вэ гэд сал хийгээд тэр далай руу гарч байгаа үсттэй. Тэгэж явж байхдаа зөндөө олон юм зөндөө олон гой сайхан боломжууд байхад өгөөхс яас очиж Итакиад очие. Би өөрийнхөө амьдрал дээр очие. Өөрийнхөө гэр орон дээр очие. Миний хүү байгаа би нэг их настай байхад нь дөнгөж төрөө дудааг байхад нь хаяа явсан. Би хүү дээрээ очие. Эхнэр дээрээ очие. Миний эхнэр намайг хүлээж байгаа. А энэ дэр бас нэг юм нь юу гэхээр Пенелопе тэгдэг байхгүй юу? нөгөө аллах цус аллах болоод өшөөгөө бүх дайснаа дарлаа штэ. Тэгсэн чи Пенелопе бас амар. Гайхтар. Яасан бэ гэхээр тэр бол тэгсэн ч гэсэн энэ чи үлгэр домгол юм чинь итгэхгүй байгаа байхгүй. Энэ зүгээр нэг бурхны энэ наадам биш үү? Бүр яг тэгдэ. Бурхны наадам гэж ямар хатуу юм бэ гэж нөгөө Одисей өөрөө бас хэлдэг байхгүй. Бурхад өөрөөсөө хамаагүй хоорондоо гэрлээл би энийг хуурал ингэдэг мөртлөөсөө хүний ийм юм хүний ийм тийм ээ биевнийгээ хуурдаг, аллах хийдэг, цувдаг шунхай ийм юмыг ийм юмор бурхад яагаад ингэж хүнийг ийм болгож тоглоно юм бэ гэж ярьдаг байхгүй бас энэ дэр. Грекийн бурхад чинь бас явдалтай шүү дээ. Бас самбагтдаг бурхад байгаа шүү. Байдаг байхгүй тий. Тэг тэгтээ тэгсэн чинь Пенелопе тэгдэ. Хамгийн сүүлд нь бүх юм болсны дараа шивгчтэй хэлдэг байхгүй. За Итакиагийн хаан Одиссеэс эргэж ирсэн байжээ. За түн түүний унтдаг орыг нь авчиж өг. Одоо наад хүн амраа гэж тэгдэг байхгүй. Тэгсэн чинь шууд Одиссей уурладаг байхгүй. Тэр хизээч салахгүй ургаан модон ор яахлаар хүн зөөж болцсон байдаг, зөөдөг болцсон байдаг үлээ гэдэг байхгүй. Тэнгууд л Пенелопе итгэж байгаа. А энэ жиг Одиссей мөн байна. Яг тэгвэл нөгөө Одиссей Пенелопе хоёрын ор болох тэр ургаан мод байхгүй Тэгээ ургаан мод нь ингээ доор үндсэн нэг юм доор газартаа үндсэн газараа салгаж болдгоо. Тэгээ дээр юм гоё хор байхгүй. Тэгээ дээр ингээ тийм цэцэг навч юм юутай ургам ингээ одоо навч навчтай тий сүүдэртэй гоё оргохгүй. Тэгсээ чинь нөө Пенелопе туршихгүй юу? Энд чинь Одисей мөн үү биш үү гэдгээр тэр болтол итгээгүй. Итгээгүй л байхгүй. Тэгсэн ч гэсэн л нэгтлээ л гэж байгаа байхгүй юу? Санаатай байна шүү дээ. Тийм байна нөхөр. Тэгээд нөхөр мөн үү? Ороороо таньж авч. Ороороо таньж авахгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг эхнэр нөхөр хоёр жинхэнэ хаан юу вэ гэхээр зөвхөн тэр тэр ор бол зүгээр эхнэр нөхөр хоёрын л ор. Яг хайртай хосуудын эр эмийн л ор. Тэр айлын одоо хайр дурлалын зөвхөн хоёр хүн л мэддэг нууц ах нь ш. Тэгэхээр тэр ор хөдлөн гинүү. Зөөн ихлэр чи хөдлөн гэсэн үг гэж. Тэгэхээр Оо тэгэх юм бол аа миний орыг аваад ирээ нэ тэрх юм бол наа чин хотлоо баг юм байна гэж болох нь шүү дээ. Тэр юу гэхээр энэ чинь бас нэг тийм нөгөө сэтгэлгээ комерийн өөрийн сэтгэлгээ нь юу гэхээр аа энүүгээр згсэн жинхэнэ хайр дурлал жинхэнэ хосуудын тийм үнэнч байдал ямар байх вэ? Үнэхээр Пенелопи үнэнч байсан. А харин Одиссе бол тийм байгаагүй байхгүй тийш очиод тэр шуламтай чунтан тэр калипсотой ч 7 бүр 7 жил жаархан тийчээч бүр ингээл Тэгэл ингээл ингээ явж исэн. Тэгэхээр Пенелопе ямар үнэн ч байсан бэ гэдгийг харуулнгаа яг шийдвэрлэх мөчтөр очиод тэр орыг нь аваачаа гэхэд юу яриад байгаа юм бэ? Миний орвол хөдөлгөө ургаа модон ор. Хин зөөн гэж юу яриад байгаа ингэнгүүт Пенелопе итгэж ихсэн биш. Тэгэхээр ийм явдлууд болохоор болж байгаа юм. Монголчууд маань бид нар өөрсдөө юу харах юм? Энэ түүхээс өнөөдрийн Одисей гэж өөрсдийгөө бодох хэрэгтэй. Чаргал гэдэг хүн Одиссей шиг бодоод үз. Тэр нөгөө Иран залуу шиг бодоод үзэлтэй. Тэр би зүгээр тэгэл боддгийг тэр Иран залуу хизээ нэг тэгэл бас нутагтаа тэгэл очихл байх. Аа. Хизээ нэгэн цагт өөрийнхөө тэр байранда очихл байх. Би өөр очиосоо ч гэж бодож байна. Монгол улс явах те нэг мөнгөн медальтай л болоо биз. Гэсэн тэр бол нэг тийм чухал юм биш шүү дээ. Монголын түүхийн сонин зурус үйл байгаа биз. Тэгээ яах вэ? Тэр жуудо муудо нь хөгжиг янз бүрийн сайхан болгоё, болог болог. Тэгээ хамаагүй дараачийн олимпиад орно уу, яана уу хамаагүй. Гол нь юу гэхээр Монгол хүмүүс энээс л ойлгоод авах хэрэгтэй. Одиссей шиг бид нэр тийм болох хэрэгтэй. Олон гарсан тэр залуучууд дахиад их орондоо ирээсэ. Тэгээд энэ өнөөдрийн энэ орныг дахиад өөрчлөөсэй, дахиад бүтээн байгуулаасай. Дахиад бүгднгийн юм тийм ээ илүү эерэг юмыг хардаг хүмүүс болоосай. Өнөөдөр яг тийм Одиссей ч юм уу энэ эртний ийм юм яриад ингэж сууж байгаа ийм хүмүүс байна уу? Байхгүй үст. Тэр ядаж нэг нь ярьдаг болоосай. Тийм ээ. Ийм зохиолыг ингээд өнөөдрийн өнөөдрийн нөхцөл байдал дээр шишэд үзэхлээр өнөөдрийн мэдрэл байгаа үст. Хүн байгаа үст гэдгийг ярьдаг тэрүүгээр хүмүүс нэг жоохон ойлгоод арай жоохон ондоогоор хардаг, боддог, сэтгэдэг. Тийм болоосай л гэж хүсэж байгаа юм За. За та бид хоёрын хугацаас нэлээд явжээ. Одоо ингээ сайхан одоо үг болтлоо, өгөхөр болтлоо. <laughs> Тэгэхээр харин одоо аа ер нь бол энэ зохиолоор энэ агуу оо классик тий би бол туйлсын гэж та болохоор түрүү бас айгүй гоо тэр Монгол орчуулгаар нь хэллээ шүү дээ тий хайл хайлалт гэдэг байгаа шүү дээ тий энэ зохиолоор одоо эргээд ингээд 21 дүгээр зуунд уншихад яг монголчууд бидний авирыг хилээд байна. Оо бүр яг 100% бүр үнэн хэлнэ. Тэгээд дээрэс нь өнөөдрийн нөгөө олимпиад болсон энэ бас нэг юм сонин үйл явдалтай энэ давхцаад энэ бүр ингээ ойлгуулж өгөөд байна. Тийм сайхан яг яг ингээ уяад харах юм бол яг л тийм. Тийм байна. Тэгэхээр энэчнээс бит хоёрын энэ одоо удаан болтол ярьсан зүйлээс энэ өнцгөөс нэг бодоод үзээсэ. Тэгэх юм бол бит хоёрын юу хэлэх гээд байгааг одоо сонссон хүн та ойлгоноо гэдгийг хэлмээр байна. За сүүлийн хормыг танд үлдээгээд тэгвэл бит хоёр бол би ингэж бодож байна. Энэ подкастаа ингээд дуусгаад дараа нь дахиад үргэлжлүүлвэл ямар вэ? Танд тийм болцоо байгаа юу? Хохоо тэр тэгэл яах вэ? Яриг юу л зөндөл юм байна. Тэгээ одоо би ч юм. Тэгээ ярих сэдвүүд бол ингээд миний дараагийн хүлээгээл байна. Янз бүрийн дэмий олон юм яриад байх ш. Тэгэл одоо сая тэр хүн чи одоо дөрөвч статустай байж байгаа л манай иргэншлиг авлаа гэж ш тийм ээ. Ерөнхийдөө бол нөгөө нэг би чинь дөрөвгсөдтэй ажилладаг хүний хувьд юу вэ гэхээр онлын хувьд гэдэг байхгүй. Дөрөвгчд заавал буцаж очих хэрэгтэй гэдэг хонолтой байдаг байхгүй. Дөрөвгч гэдэг маань юу вэ гэхээр тэр өнөөдөр Афганистан сүлчнөө мянгаараа гарахгаа гарч чадахгүй шүү дээ. Сая 2 хоногийн өмнө 2 чудагийн том дэлбэрэлт боллоо. 100 гаруй хүн 60 гаруй хүн өглөө 100 гаруй хүн шархатлаа энэ төр гээл тэгж байна нөгөө баядын чинь тэнцээ харгал уйлж хайлах юм боллоо. Тэгээ ингэж яхад юу гэхээр тухайн орон нутаг, тухайн улсын иргэн хүн, тухайн газар төрсөн хүн заавал буцаж очих ёстой гэдэг онол байдаг хөөхгүй. Тэгжээж тэр хүн жинхэнэ хүнээр амьдрна. Тэгжээж тэр хүн тэр улс их орныхоо эзэн болно. Тэрс дөрвөөд нэг газар очиод тэр болно л доо түрүү. Тэгээд тэнцэнэ тэр чигт үгсэн ч болно. Гэхдээ нөө хүний үндсэн үнэт зүйл, хүний үндсэн оюун санаа, хүний үндсэн тэр одоо нөө зүрх сэтгэлийн гүн байдаг их орон гэдэг юмны ийм тэмүүлэл энэ бол тэр их орон дээр буцаж ачих хэвээр. Юу ч хүн үнсэн товрог болсон бол тэрийг дахиад газар тариалан болгоод тэнцэн дахиад байшин барилга барай, сургууль цэцэрлэг барай тэрийг улс олгох хэвээр. Энэ бол дөрвөгч хүний хийх ёстой зүйл байхгүй. Тэгэхээр дөрвөгч заавал буцаж нутагтаа очих ёстой гэдэг бүр энэ шинжлэх ухааны угаас онлно. Тэгэхээр тэр Иран залуу буцаад нутагтаа очиосоо тэр Иран гэдэг улсаа тэр спортороо юугаараа байдгийг хөгжүүлээд дахиад дэлхийн нийтэд дахиад өөр болгож харуулаасай. Мэдээж хэцүү. Мэдээж бол том үзэл суртал явагдаж байгаа. Тэгтээ тийм болоосо боломж олдох байх гэж би боддог байхгүй юу. Тийм учраас би тэр Иран залууд үнэхээр баярлж байгаа юм. Үнэхээр болж байна. Энэ тэр өөрийнхөө хүссэн зүйлээ ч гэсэн хийсэн, авсан. Медальны алтан байна уу, мөнгөн байна уу, хүрлэн байна уу? Тэр нь яах вэ? Гэтэ энэ боломжтой хэрэг харууллаа шүү дээ. Тэр хүн бол ялалт байгуулсан зөв хүн. Монгол улс ч гэсэн тэр нь хамгийн юмыг нь хийж өгө болгосон. Тийм учраас Монгол улс ч гэсэн хаацтай. Тэр нөгөө би ийм улс төрчд мөлчдөг ингээл магтандуулаа гой гой юм ярьдгүй. Гэтэ тэр Батулга гэдэг хүн бол авчираад ингээд ийм юм болгосон нь бол тэр хүн ч гэсэн талрах чинь. Харин монголчууд болох тэр дахиад илүү миний та бид хоёрын цаний ярьсан шиг тийм талаас нь бас нэг харж үзэж боддог болоосаа. Хизээ нэгэн цагт таны хүүхдүүд ч гэсэн өөр газар руу очиж ажиллаж янграа сураад ирэхдээ өөрийгөө одисэн шиг боддог болоосаа. Жинхэнэ зөв комбек хийдэг болоосаа Комбик хийхдээ зүв. Амар олон залуучууд айгүй хэцүү комбик хийж байгаа үст. Хилийн чамд очоо гимт хэрэг хийгээд хар тамхи татаа. Нэг газар очоод үхээ цогцсон ирж шин. Тийм биш. Зөв комбик. Амжилт заавал амжилт амжилт хэрэггүй. Зүгээр л өөрийгөө мэдчихэл хүрээдэр тэгвэл тэгэл энэ өөрөө зөв комбик. Тийм. Тэр чинь зөв комбик гэхгүй. Тэгээ Одиссей зохиолын хамгийн сүүлчийн бас нэг гоё юм нь юу гэхээр зөв комбек хийчих л واخхгүй. Эцсээс өөрийгөө олоод хүүтэйгээ уулзаад тэгэл ингээл комбек хийчихлээ шүү дээ. Тэр тэр Иран залууч гэсэн бас комбек хийх тэгээ яг хамаагүй тэр тэгэл явна уу байна уу зүгээр тэгэл болоо. Монгол хүн л зөв комбек хийдэг. Нөгөө зөвөр эргэр юмыг хараад буцаж хурж ирээд энэ газрыг дахин цэцгэлүүлдэг, захин бий болгодог тийм гоё л боллоо. Яасан ч олон үг хэлдэг. <laughs> За за ингээд дуусгая. За тэгээд үргэлжлүүлээд бас битээр нэг арай өөр сэдвээр бас ингээд бас нэг нөгөө л нэг битээрийн гол үндсэн одоо суур юм болвол энэ залуучууд маань доороос төрөн гарч ирж байгаа энэ залуучууд маань тий өнөөдөр болвол ингээд хэдий гадагшаа яваад амьдралаа сайжруулж болно, эрдэм ном мэдэж болно. Гэхдээ эх орн руугаа заавал зөв comeback хийгээрэй гэдгийг л Одиссейн зохиолоор уялдуулан битээр ойлгуулах гэж энэ подкастыг хийж чаддаг. Тэгээ Одиссейг нэг харчихгүй ядаж энэ бүтэн номоор нь уншихад энэ зовлонтой, ерөн зовлонтой. Тэгтээ яах вэ? Нэг харчихгүй юу? Тий. Нэг харцсан байхад амьдралдаа бас мартахгүй. Тэгээ тэр нь дотор ч айгүй гой гой тийм нөгөө хайллууд, дууллууд гой гой юм зөндөө гард ир. Ялангуяа тэр нөгөө юун дээр байж байгаа явдал нөгөө айгүй олон тийм гой гой чихэрлэг амар гой амттай уруу таталтууд ирнэ. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй гоо үзэсгэлэнтэй гүнжүүд агнууд хурж ирнэ эсвэл үнэхээр тийм баатарл өгөөл явдлууд ч гэсэн болно тийм ээ. Энэ жил өөрөө энэ амьдралын хэмнэлийн нухчааг л төлөөлүүлж энэ туйлсаар энэ одоо үлгэрээр дамжуулж ил хилээд байгаа юм шүү дээ. Энийг яг тэр нөгөө битсэн байгаа байдлаар нь харахаас илүүтэйгээр амьдралтайгаа өөрийнхөө амьдралд тохиолдсон үйл явдалтайгаа уяж бодож унших юм бол энэ номын мөн чанарыг олно. Амар юмнууд байгаа тийм харах юм бол. За за ингээд дуусгая. Дараагийн подкастаар уулзъя. Баярлалаа. За баярлалаа.